እሺ እንደምን ውላችኋል የ YouTube channel ተከታታዮቻችን። በዛሬው ፕሮግራም ተቀያሪ resistor ወይም variable resistor ይዘናል። እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ የምታያቸው variable resistor ነው። variable resistor ማለት resistance ኡ የሚቀያየር ማለት ነው። መጨመር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ከዜሮ ተነስተን ለምሳሌ ten K variable resistor ከሆነ ከዜሮ እስከ አስር kilo ohm ድረስ vary ያደርጋል ማለት ነው። የ variable resistor ምልክቱ VR ወይም ይሄኛውን symbol ታያላችሁ። VR ይባላል variable resistor ለማለት ነው። ወይም የትኛው ምልክት ሲያስቀምጡ ቦርዶች ላይ variable resistor ነው ማለት ትችላላችሁ። ይህ በትልቁ ነው እንደምታዩት አስር ሺ ohm ይላል አስር K ማለት ነው። ይሄ ትልቅዬ ነው እንደምታዩት variable ይባላል። እነዚህ በትንሾቹ ናቸው። እነዚህም variable resistor ነው። በትንሹ ሲሆን ደግሞ ይሄኛው ያለ ማለት ነው። ጥቅማቸውን ስናይ ምንድን ነው? ለመጨመር ለመቀነስ ስለሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ድምፅ መጨመሪያ መቀነሻዎችን variable resistor ነው። ከዛ ውጭ ቮልቴጅ ለተለያየ ነገር እንደዚህ ያሉት መሳሪያዎችም እንደዚህ መጨመሪያ መቀነሻ የሚሆኑት variable resistor ኦች ናቸው ማለት ነው። በዋናነት ሶስት pin ያለው ሶስት pin አለው። ይህንን ብትል አንድ ሁለት ሶስት እግር አለው። ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው አንድ ሁለት እና adjust ማድረጊያው የመሀልኛው ሶስት ሶስት እግር ሁለት ሲሆን ደግሞ ሁለት variable resistor በአንድ ላይ ሲሆን ስድስት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እዚህ ጋር ሁለት አለ ሌላ purpose ነው ስድስት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉትን ብናይ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ሁለት variable resistor ነው ማለት ነው በ double ሲሆን ስድስት እግር ነው check የምናደርገው ለምሳሌ ሶስት ነው ብለናል ሁለቱ pin ላይ ለምሳሌ ten K ከሆነ አስር kilo ohm ላይ አድርገን ሁለቱም pin ልክ ያውን በማሳያችሁ መንገድ እናደርገውና እናሽከረክረዋለን ማለት ነው። ስናሽከረክረው መጨመር መቀነስ አለበት እና ሲበላሽ ወይ አይጨምርም ወይ አይቀንስም፣ እንደዚህ አይነት ጸባይ ያመጣል ማለት ነው። በብዛት ውስጥ ያለው plate ኡ ሲበላሽ እንትን ይላል ማለት ነው። ሬዲዮ ላይ አሁን አንዳንዴ ድምፁ ማይቀንስ ማይጨምር ወይ ይጮዋል ወይ ጸጥ ይላል። እንደዚህ ከሆነ የ variable resistor ችግር ነው ማለት ነው። ላለም ያው ይሄ ለማሳያ ነው። የተበላሸ ነው። ምንድን ነው እንደዚህ ነው የሚዞረው። ይሄ መሀለኛው ስናሽከረክረው እንደዚህ ይዞራል ማለት ነው። ይህም variable resistor ነው። አለማንበብ ወይም መቆራረጥ እንደዚህ ካገኘን ይህን variable resistor እንቀይረዋለን ማለት ነው። መቆራረጥ ጥፍት ምናምን ለምሳሌ ሬዲዮ ላይ ምን ይሆናል ድምፁ ምጥጥ ጥፍት ይልባቸው እንደዚህ ለሌላም purpose ስለዚህ አሁን ባሳየኋችሁ መሰረት የመጀመሪያውን ቢን ፒን ከሁለተኛው pin እያሽከረከራችሁ ከዜሮ አሁን ሀምሳ K አይደል አልኳችሁ ከዜሮ እስከ ሀምሳ K vary ማድረግ አለበት። እንዲሁም የመሀለኛውን ከሶስተኛው pin ከዜሮ እስከ ሀምሳ K vary ማድረግ አለበት በተሰጠው መሰረት ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ልጥፎች ናቸው እነዚህ ትናንሽ variable resistor ኦች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መቶ ሶስት መቶ ሶስት ይላል። ይህም መቀየር አለባቸውን መቶ ሶስት ካላችሁ ይህንን አንድ ዜሮ ታደረጉና ይሄኛው የዜሮ ብዛት ነው። ሶስት ዜሮ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ኦ ልክ SMD resistor ላይ ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ማለት ነው። አስር ሺህ ohm ወይ ደግሞ አስር K ማለት እንችላለን። ሶስቱን ዜሮ አጥፍተን አስር kilo ohm ከዛ መለካት እንችላለን። ይሄኛው እግሩ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር አንደኛው እግር አለ፣ አንደኛው እግር አለ። ከዛ ቫሪ የሚያደርገው የመሀልኛው አለ። ይሄ ነው ወደዚህ ወደዚህ እያለ የሚቀያየረው ማለት ነው። እኔ አስር ኬ ብለን የለ መጀመሪያ ዳርና ዳር አስር K መሆኑን check እናደርጋለን። ሜትራችንም መቀነስ ሀያ K ላይ ማድረግ እንችላለን። አስር ነጥብ already አስር K ያነበበ ማለት ነው። resistor by nature ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል። ችግር የለውም። ተቀራራቢ ነው ማግኘት ያለባችሁ። ከዛ ይሄኛው pin ሶስት አይደል ያልኳችሁ። ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ልክ እዛ ጋር እንዳልነው እየተቀያየረ ማንበብ አለበት ማለት ነው። ይሄኛውም ማሽከርከሪያ መፍቻ ነገር ያስፈልገናል። በዛ ነው የምናዞረው። እንደዚህ መለካት እንችላለን። ስለዚህ አስር ኬ ከሆነ የመሀለኛዋ ከዜሮ እስከ አስር ኬ መቀየር አለባት። አሁን ዜሮ ነው። ለምሳሌ መሀል ላይ ስናደርገው የሆነ አሁን ሰባት አለ እስከ መጨረሻው እንትን ስለው ደግሞ አስር ማንበብ አለበት። እሺ እንደዚህ አስር K ያነብልናል ማለት ነው። በጣም ስንዘገው ከዜሮ እስከ አስር K ከዜሮ እስከ አስር K እያሽከረከርን check ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው pin ከዚህ አንደኛው pin ከዚህ ልክ ወደዚህ ስንጠጋ እየቀነሰ ይመጣል። ወደዛ ስንጠጋ ይሄኛው እየጨመረ ያኛው resistance ኡ እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሬዲዮ ድምፅ የተለያዩ ነገሮች ይሰራል ማለት ነው። ቫሪያብል ሬጅስተር eh, ይህን ይመስላል። ሌላው fusible ነው። fusible ኦችን ብዙ ጊዜ የዜሮ ቦታ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ወርቅማ ከሆነ በዜሮ ነጥብ አንድ ታባዙታላችሁ። ይህም ማለት ምንድን ነው? አሁን ያየነውን አስራ አምስት ኪሎ ኦምን የዜሮ ቦታ ላይ ማለት ወርቅማ ብናደርገው ምን ይሆናል መሰላችሁ? የብርቱካንማውን ቦታ እስቲ እንደወርቅ አስዩም አድርጉት። እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ሶስተኛ ዲጂት ከሆነ በዜሮ ነጥብ አንድ ይወክልልናል። በዜሮ ነጥብ አንድ እናባዘዋለን። ስለዚህ አስራ አምስትን በዜሮ ነጥብ አንድ ስታባዙት አንድ ነጥብ አምስቱን ይመጣል ማለት ነው። እንበል ብርማ ደግሞ ቢሆን ዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ በዛ ስታባዙት 15 ohm ያ ማለት ያው በአብዛኛው የብሎች ናቸው፣ እንደ ፊዩዝ የሚያገለግሉ ናቸው። ወርቅማ፣ ብርማ በቃ እንደዚህ አነስተኛ resistance ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ check ማድረግ እንችላለን። ብዙም ላናነብ እንችላለን። በ continuity ሜትራችን ላይ continuity የሚባል ነገር አለ። ልክ ድምፅ ያሰማናል። በዛ check ማድረግ እንችላለን። ድምፅ ከሌለ ካልሰጠን ተቃጥሏል ማለት ነው። በዛ መልኩ መለየት እንችላለን። resistance ኣቸው ከፍ ያሉት ግን ለምሳሌ 15 K ነው ሲቃጠል ምን ይሆናል እንበል 15 ሜጋኦም ወይ ካለው በጣም የተጋነነ ብዙ ጊዜ በከፊል ሲቃጠሉ እንደዚህ ይሆናሉ። ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ሲቃጠል infinity ወይም ምንም አያነብላችሁ። ሌላው ማንበብ ላይ እላዩ ላይ የተጻፈበት ካለ ምንም እኛ አንቸገርም፣ ቀጥታ ለምሳሌ 15 ኪሎ ኦም ተብሎ ከተጻፈበት ቀጥታ 15 ኪሎ ኦም እንለካዋለን ማለት ነው። እላዩ ላይ በዚህ መልኩ እነዚህ fixed የሆኑ ነገሮችን ማንበብ እንችላለን። ሌላው resistor ስንለካ ቦርድ ላይ ከሆነ አንድ እግሩን መንቀል አለብን። እላዩ ላይ ከሆነ የሌላ በ series በ parallel connection የተገናኙ የ circuit ኡን የሌላ resistance ሊያነብልን ስለሚችል አንድ እግሩን መንቀል ይጠበቅብናል። እኛም ስንለካ አንድ እጃችን የሜትሩ ጫፍ አንድ እጃችን ሊነካው ይችላል። በሁለቱም እጃችን ግን ሁለቱንም pin ይዘን አንለካም ማለት ነው። resistor አለካኩ ይመስላል። ምክንያቱም እጃችን የእጃችን ቆዳ ኤሌክትሪክ ማለት ያስተላልፋል። የራሱ የሆነ resistance አለው። ስለዚህ የሬዚስተንስ አፌክት ያደርግብናል ትክክለኛ ንባብ ስለማናገኝ አንደኛው የእጃችን ቆዳ መንካት የለበትም ማለት ነው ወደ SMD እንሄዳለን ጥቃቅን resistor ማለት ነው ልክ ቦርዱ ላይ ለምሳሌ ይህን ትላልቅ resistor ቢገጠም ስለማይበቃ ሁሉ ነገር አንሶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሬጅስተሩ ቫሊው ምን ተብሎ ይጻፋል መሰላችሁ? በአጭሩ ለምሳሌ መቶ ሁለት ይላል እላዩ ላይ መቶ ሁለት ማለት ስንተነት ነው? ሁለቱ እንደ digit ወስዳላችሁት ስትወስዱት አንድ እና ዜሮን ትወስዳላችሁ። ከዛ ሶስተኛ ላይ ምን አለ? ሁለት መቶ ሁለት አይደለም የሚለው የመጨረሻውን ሁለት ዜሮ ታደረገ ሁለት ሆነ ማለት ሁለት ዜሮ መቶ ሶስት ካለ ሶስት ዜሮ ስለዚህ ከዛ ምን ብላችሁ ታነባላችሁ? ይህ መቶ ሁለት ያለውን አንድ ሺህ ohm ማለት ነው። ይህ መቶ ሁለት አንድ ሺህ ohm ማለት ነው። መቶ ሶስት ቢሆንስ አስር ሺ ohm ይሆናል ማለት ነው። ወይም አስር ኪሎ ohm ሶስቱን ዜሮ ታጠፉና ወደ ኪሎ ተቀይሮታላችሁ። እንደዚህ እያለን እናነባለን። ሌላው ዜሮ ዜሮ ዜሮ ተብሎ ይጻፋል። እንደዛ ሲሆን እንደ ፊውዝ ስለሚያገለግሉ በ continuity ድምፅ ያሰማናል። ሜትር ላይ continuity ምልክት አለ። እሱ ላይ አድርገን ጫፍና ጫፍ እንለካለን። ድምፅ መስጠት አለበት። ድምፅ የማይሰጥ ከሆነ ተበላሽተዋል ማለት ነው። እሺ ተጨማሪ ነገር ላንሳ ሌላው አሁን ያለውም ማለት calculation ምናምን ሳንገባ መጠቀም ያስችለን application አለ ጉግል ስቶር ወይ ደግሞ አፕ ስቶር ላይ ታገኟቸዋላችሁ እኔ ጋር አሉ እና አሪፍ ናቸው download አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ ElectroDroid የምትል application አለች። እሷም በጣም አሪፍ ናት። ተጨማሪ ነገሮችም ይዛለች። ሌሎችም search ብታደርጉ ማግኘት ትችላላችሁ። color code ን አስገብታችሁ ያያችሁትን ራሱ calculate ያደርግላችኋል። ሌላው መጠኑን ለምሳሌ ባለ አምስት digit ነው ባለ አራት digit ነው የሚለም እሱን አይታችሁ calculate ያደርግላችኋል። ስለዚህ እነዚህን application ኦች መጠቀም ትችላላችሁ። component ኦች ሰፋ ያለ ስለሆነ ነው። ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ እቃ ሪጅስተር ይጠቀማል። ለዛ ነው በስፋት ያየነው። color code ን አይተናል። ልጥፍ የሚባሉት SMD ተብሎ የሚጠራውን እሱን አይተናል። እንዲሁም fusible አይተናል። ዛሬ የቀረብ የቀረብነው ደግሞ thermal resistor ስለሚባለው component አስተዋውቃችኋለሁ። thermal resistor ማለት በሙቀት የሚሰራ resistor ምልክቱ TH ይባላል። ይኸው እዚሁ በስዕል ላይ ያሳያችኋል። ስለዚህ ይህን ነገር ቦርድ የኤሌክትሮኒክስ ቦርዶች ላይ ስታዩ thermal resistor ማለት ትችላላችሁ። ሁለት አይነት ነው፣ NTC እና PTC። በአካባቢ ሙቀት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በውስጡ ኤሌክትሪክ ሲያልፍባቸው በሚፈጠር ሙቀት resistance አቸው ከፍ የሚልና ዝቅ የሚል PTC ማለት ፖዚቲቭ ቴምፕሬቸር ኮፊንት ማለት ነው። ይህንንም ስናብራራው ልክ ሙቀት ሲያገኝ resistance ኡ ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አስር ohm ከሆነ እየሞቀው ሲመጣ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት እያለ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። NTC ደግሞ ሲሆን የ PTC ተቃራኒ ልክ እየሞቀው ሲመጣ resistance ኡ ይወርዳል። አስር ኪሎ ohm ቢሆን እየወረደ እየወረደ እየወረደ ልክ ሙቀት ሲያገኝ ዜሮምም ሊሆን ይችላል። ይህም ጥቅሙ ምንድን ነው? ለ protection ነው። ኤሌክትሪክ በ resistor ውስጥ flow ሲያደርግ ሙቀት ይፈጠራል። እና ሙቀቱ ምንን ያመለክታል? ለምሳሌ የ power መብዛት ከሆነ ከፍ ሊል ይችላል። power ሲያንስ ደግሞ ሙቀት ላይኖረው ይችላል። በዛ resistance ኡን ከፍ ዝቅ እያደረገ ቦርዳችንን ይቆጣጠርልናል። አሁን ለምሳሌ እንበል ቲቪዎች ምናምን ላይ ይገጠማል። በብዛት power supply ላይ አሪፍ የሚባል power supply ኦች ይጠቀማሉ። ይህም ምንድን ነው ወደ ውስጥ የሚገባው power እየጨመረ ሲመጣ ያ resistor ይሞቃታል። ሞቃት ማለት በተዘዋወሪ ሬዚስተንሱ ከፍ ይላል። ሬዚስተንሱ ከፍ አለ ደግሞ ምንድን ነው የሚገባውን ኃይል ይቀንሷል ማለት ነው። ቮልቴጁን እየቀነሰ ይመጣል automatically። ስለዚህ ለዛ purpose PTC ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያን ነገር protect ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደ ሙቀት መለኪያም ይሰራል። የላፕቶፕ ባትሪዎች አሁን በአብዛኛው ያላቸው የላፕቶፕ የሞባይልም ይኖሯል። የባትሪውን temperature ለማወቅ እነዚህ thermal resistor ኦች ይጠቅማሉ ማለት ነው። ባትሪው ላይ ይለጠፍና ልክ የባትሪው ሙቀት resistance ኡን ከፍና ዝቅ ሲያደርግ sense አድርጎ የባትሪ temperature ይነግራችኋል ማለት ነው። የተለያየ ጥቅም አለው ማለት ነው። ይሄ thermal resistor ማለት ነው። thermal resistor ን አይተናል። የተወሰነ ምሳሌ ያዘጋጃለሁ ተርሚስተር አዘጋጅቼ ሙቀት ሰጠውና ሬጅስታንሱ ከፍ ዝቅ ሲል ማየት ትችላላችሁ። የምናደርገው አብዛኞቹ continuity ነው የሚሰጡ continuity ይሰጡናል ማለት ነው። እየሞቀ ሲመጣ ግን ምን ይሆናል? PTC ከሆነ resistance ኡ ከፍ ይላል ማለት ነው። ሲሞቅና ሲቀዘቅዝ resistance ኡም ሲቀያየር በ resistance ለክተን check ማድረግ እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ በአይናችን ማየት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ያው ይፈነዳሉ። በአይናችን በመመልከት ማወቅ እንችላለን እና thermistor ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን። ኢንዲፔንደንት ሬጅስተር ይባላል። በብርሃን መቀየር የሚችል resistor አይነት ነው። ቦርድ ላይ ይህ ምልክት ስታዩ ወይ ደግሞ LDR የሚል ተብሎ ሲጻፍ ወይም ይችን component ስታዩ light dependent resistor ነው ማለት ትችላላችሁ። እና ትንሽ ይችኛዋ light dependent resistor በጣም ለእኔ ያው interesting የሆነች component ነች እና ምልክቷ ይህን ይመስላል። በአብዛኛው ለ sensor ነት ነው የሚያገለግለው። ይህም ማለት ምንድን ነው? የተለያዩ ሁኔታዎችን ለማወቅ ልክ የብርሃን ሁኔታውን ለማወቅ ማለት ነው። light dependent resistor ከብርሃን ጋር የተቆራኘ ነው resistance ኡ። ልክ ብርሃን ሲያገኝ resistance ኡ ይቀያየራል፣ እንዲሁም ጨለማ ሲሆን resistance ኡ ይቀያየራል እና ሁኔታዎቹን ለምሳሌ ምሽት መሆኑን ቀን መሆኑን ያለው የብርሃን መጠን እሱን እሱን sense ታደርጋለች ማለት ነው። የተለያየ ቦታ ላይ እናገኛታለን። ለምሳሌ ራሱ የሚበራ የሚጠፋ አምፖል አለ። ራሳቸውን ችለው ለመብራት ሲመሽ ይበራሉ፣ ሲነጋ ደግሞ ራሳቸውን ያጠፋሉ እና ያንን sense የምታደርገው light dependent resistor ወይም ይቺ resistor ነች ማለት ነው። ሌላው ካሜራ ላይ ካሜራ ላይ night vision የሚባል ነገር አለ። በምሽት ለመቅረጽ infrared ጨረሩን ለመልቀቅ ያ circuit active ለመሆን ምን ይጠቀማል? light dependent resistor ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አንድ ካሜራ አለ አሳያቸዋለሁ። ይሄ እንዲበራ የሚያደርገው ፎቶ ሬዚስተሩ ነው ማለት ነው። ሽፈተን ማየት እንችላለን። እሺ ይህን ይመስላል ፎቶ ሬጅስተሯ። ያሳያችሁ። እሺ እዚህ ጋር የሆነ ohm ላይ ታደርጉታላችሁ ከፍ አድርጋችሁ እንደ resistance ኡ ዝም ብዬ ሀያ ኪሎ አድርጌዋለሁ። አሁን ሲሸፍናት ሬዚስተንስ ቫሪ ሲያደርግ ታያላችሁ። በጣም ጨመረ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን በዚህ መብራት ሰባት ነጥብ ሶስት ምናምን kilo ohm አንብቧል። ደግሞ ላይቱ መብራቱን ስናጠፋበት ታያታላችሁ ሬዚስተንሱ እንትን አለ ከፍ አለ ማለት ነው። ወደ መቶ ምናምን ሄደ። ስለዚህ light ሲያጣ resistance ኡ በጣም ይሄደ። ለምሳሌ በጣም ስለሸፍነው ማየት እንችላለን። አሁን ወደ mega ነው የሄድኩት። በጣም range ኡን ጨምሬበታለሁ። በጣም ከፍተኛ ነው የሚያነበው። light ሲኖር resistance ኡ እየወረደ ይመጣል። ስለዚህ photo resistor አልሰራ የምንለው ብርሃን እያገኘ የማይቀያየር ከሆነ ሲጨልም ምናምን የማይቀያየር ከሆነ አይሰራም ልንል እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር በምሳሌ ያሳያችኋለሁ። አለካኩ ይህን ይመስላል። resistance ላይ አድርገን ብርሃን እየሰጠ ነው እያጨለምንበት ምናምን ከተቀያየረ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ፎቶ ሬጅስተር ከተበላሸ ግን ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ስለዚህ photo resistor ይህን ይመስላል። በ resistor የመጨረሻዋ ክፍል ነች። ሌሎች component ኦች ይቀሩናል። ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ደግሞ እናያለን። እስካሁን ከዚህ በፊት ያየናቸውን ክፍሎች ስናይ ስለ ቮልቴጅ አይተናል። ቮልቴጅ ምንነቱን እና አይነቱን AC DC ብለናል። ስለ current ም AC DC አይተናል። ሌላው የሌሎቹን የ resistor አይነቶች color code ኦቹን እንዴት እንደምናነብ fixed የሆነው resistor ላይ እንዴት አንብበን ቁጥሩን ማወቅ እንችላለን። አለካኩና አሳይቻችኋለሁ። fusible ስለሚባል variable በቮልቴጅ ስለሚቀያየረው እንዲሁም በሙቀት resistance ኡ ከፍና ዝቅ ስለሚባል ስለሚለው ስለ thermistor አይነቶች አይተናል። እንዲሁም አሁን ላይ በመጨረሻ LDR አይተናል ማለት ነው። ያለፉት ቪዲዮዎችን በማየት መረዳት ትችላላችሁ። ይህም ጥቅሙ ምንድን ነው? ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ለመጠገን መጀመሪያ component ኦቹ ያሉት እቃዎች እንዴት ነው የሚለኩት፣ ጸባያቸው ምንድን ነው፣ ይህን ይህን ማወቅ ስላለብን ነው።